हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम है क्या बताए डॉक्टर साहब बड़ी विकट समस्या है अच्छा बताओ भाई क्या विकट समस्या है तुमको कल ही की बात है डॉक्टर साहब चार लोगों के साथ बैठे थे हमको कुछ गीला गीला महसूस हुआ तो हमको लगा कि हम किसी गीली कुर्सी पर बैठ गए हैं अरे गीली कुर्सी पर बैठ गए तो इसमें समस्या वाली कौन सी बात है गीली हो गई होगी दो चार घंटे में सूख जाएगी दवाई कराने की कोई ज़रूरत नहीं है एक दो बार तो हम भी बैठ गए गीली कुर्सी पर अरे नहीं डॉक्टर साहब दरअसल जब लोग हमारे पास से उठकर जाने लगे तब हमें पता चला कुर्सी गीली नहीं थी हमें दस्त लग गए थे ओहो oh अच्छा तो ये बात है वैसे मोशन कैसे हैं अरे बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब एकदम मजा आ जाता है जब सनी देवल सामने से स्लो मोशन में आता है अरे वो पिक्चर वाला स्लो मोशन नहीं भाई motion motion motion motion doctor साहब थोड़ा खुल के बताइए हमको समझ नहीं आ रहा अरे टट्टी कैसी हो रही है यार अब क्या बताएं डॉक्टर साहब आलम कुछ ये है कि स्टेशन पहुंचे पहले ही गाड़ी छूट जाती है अच्छा जरा घूमो चेक करें कहा चेक का करेंगे डॉक्टर साहब ये आला देख रहे हो इसको तुम्हारी पीठ में लगा के चेक करेंगे ना अच्छा अच्छा हम सोचे पता नहीं क्या चेक करने की बात कर रहे हैं ज़रा घूमो चेक करें हाँ डॉक्टर साहब चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो गहरी हाँ, हाँ। सांस लो मजा महसूस हुआ मजा आ गया डॉक्टर साहब कौन सा परफ्यूम लगाए हो <laughs> अरे मेरा मतलब है शरीर में कैसा महसूस हुआ डॉक्टर साहब कुछ घर घर घर घर हो रहा है अंदर सब बराबर है ना हाँ दवाई दे रहे हैं सुबह शाम खाना और हाँ नींबू का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना ठीक है अच्छा डॉक्टर साहब आ गए हाँ तो बताओ भाई आप क्या हाल है अब क्या बताएं डॉक्टर साहब कुछ खास फर्क ना पड़ा अच्छा घूमो चेक करें अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब हाँ हाँ हाँ हाँ डॉक्टर साहब चेक कर लो हम्म, हम्म। अरे डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है क्या हुआ डॉक्टर साहब आप आला यहाँ लगा रहे हो थर थर, थर यहाँ कर रहा अरे वो मेरा मोबाइल वाइब्रेट कर रहा था यार अच्छा मोबाइल है हमको लगा कि दवाई का असर कहीं और ही हो गया और हाँ वो जो नींबू बताया था हमने हाँ हाँ डॉक्टर साहब आपने बताया तो था बड़ी मुश्किल का काम है और नींबू हटते ही फिर से दस्त चालू हो जाते हैं और परपराता अलग से है अरे नींबू खाना था यार अच्छा डॉक्टर साहब हम समझे कि लेकिन डॉक्टर साहब वो नींबू फिर खाने लायक रहते कहाँ हैं अरे मेरा मतलब नींबू केवल खाना था ना कि हाँ हाँ डॉक्टर साहब समझ गए समझ गए समझ गए लेकिन डॉक्टर साहब हमने सारा शहर छान मारा सारी दवाई मिल गई एक दवाई नहीं मिली क्या ऐसी तो कोई दवाई नहीं लिखी दिखाओ जरा ये लीजिए अरे ये मेरे साइन है यार अच्छा डॉक्टर साहब हम समझे दवाई है डॉक्टर साहब जल्दी दवाई दे दीजिए हमको देर हो रही है बस गाड़ी छूटने वाली है अरे दो मिनट रुको दवाई तो ले लो और इस समय भला कौन सी ट्रेन है जो छूट जाएगी डॉक्टर साहब आप समझ नहीं रहे हैं गाड़ी छूटने वाली है हम सब समझ रहे हैं थोड़ा रुक जाओ दवाई दे दे तब जाओ डॉक्टर साहब गाड़ी छूटने वाली है हाँ ये लो दवाई क्या हो गया oh, no. हो गया नहीं हो गई